el niño tú me tienes loca Y es que me gusta no sé cuánto Más el olor a café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto Pero tú eres que se está muy bien Una mujer que parece un cliché Pero no lo es, aunque yo aprendí lo que es vivir Pero los que somos increíbles Somos increíbles Ahí está